hat Cannabis legalisiert und ich war da, um die Legalisierung zu reviewen. Legalisierungs- Review! Ist Kanadas Cannabis-Legalisierung ein Oscar-reifes Meisterwerk mit großartiger Action, Humor <laughs> und Romanze? My chair slowly spinning towards you. Oder ist sie recycelter Hollywood-Dreck, den wir schon tausendmal gesehen haben? Es ist echt sehr traurig, wie viel Kanada bei der Legalisierung verkackt hat. Ich bewerte Kanadas Legalisierung in Kategorien wie Preis, Jugendschutz, Aufklärung und Liberalität. Seit dem 17. Oktober 2018 kann man in Kanada zwar erst offiziell legal Weed kaufen, aber es gab vorher bereits Coffeeshop-ähnliche Einrichtungen, bei denen man Weed kaufen konnte, gegen die niemand was unternommen hat. Kanadier erzählt mir, dass einem einen Tag vor der offiziellen Legalisierung bei diesen Schwarzmarkt-Shops das Weed für teilweise unter 1 Dollar Programm hinterhergeworfen wurde, weil die alle ihr ganzes Weed loswerden wollten, weil bekannt war, dass nach der offiziellen Legalisierung gegen die Schwarz Schwarzmarkt-Shops vorgegangen werden würde. Die Tatsache, dass sie am Tag der Legalisierung bei dem kanadischen Drogen-YouTuber Adam von Psych Substance war, machte uns bei der Mission, die Legalisierung festzuhalten, einen Strich durch die Rechnung. Er wohnt hier in der Nähe von Toronto und in diesem Bezirk werden morgen keine Shops aufgemacht. Das haben die äh, spontan leider geändert und äh, man wird kein Weed legal kaufen können halt in einem Shop. Aber Online wird man es kaufen können. Wie man es aus den USA kennt, sind in Kanada die Cannabis-Gesetze nicht in jedem Bezirk gleich. In fünf von den zwölf Bezirken ist der Cannabiskonsum in der Öffentlichkeit komplett verboten, während die meisten anderen Bezirke es an den Orten zulassen, wo man auch Tabak konsumieren darf. In zehn Bezirken darf man bis zu vier Pflanzen in privaten Haushalten anbauen und in den restlichen zwei darf man gar nicht anbauen. Drei Bezirken... Drei Bezirke haben ein Limit, wie viel Weed man zu Hause haben darf, was ich irgendwie ziemlich lächerlich finde. Denken die, dass weniger Leute süchtig werden, wenn man nur 150 Gramm zu Hause haben darf? In British Columbia ist das Limit 1 Kilogramm. What? So ein Limit ist wie ein 300 km/h Autobahnlimit oder ein 50 Kasten Bier pro Haushalt Limit. Vermutlich wollen die durch die Limits unautorisierten Handel unterbinden, was natürlich mit 900 Gramm nicht möglich wäre. Warum sollte man überhaupt versuchen, unautorisiert zu handeln, wenn man es in British Columbia sowieso auch autorisiert machen kann? Dort und in fünf weiteren Bezirken kann man nämlich als Privathändler Weed verkaufen, bei sechs Bezirken sind öffentliche Händler erlaubt und in neun Bezirken gibt es Shops vom Staat, die Weed verkaufen. In vier davon darf ausschließlich der Staat verkaufen. Weil Ontario, der Bezirk von Adam, kurz vor der Legalisierung Legalisierungsdetails geändert hat, wie zum Beispiel anstatt nur staatliche Shops wollten sie dann doch auch private Händler zulassen, werden die ersten physischen Shops dort erst am 1. April 2019 aufmachen und Adam und ich mussten uns damit zufrieden geben, um Punkt 12 am Tag der Legalisierung beim staatlichen Online-Shop Wii zu bestellen. 12. Okay, it's 12. So, also wir... Oh, oh. Es ist jetzt quasi legalisiert worden. Refresh Weed und wir werden jetzt Weed <laughs> no, no. Oh mein Gott, das ist No, no. Oh mein Gott, genau. Oh, oh yes, es ist zurück, die Seite okay. ist zurück. Die Auswahl auf der staatlichen Cannabis-Seite war echt schön, aber obwohl das Weed eigentlich in drei Tagen ankommen sollte, erhielt Adam die Lieferung erst nach 23 Tagen, als ich schon wieder in Deutschland war. Es wurde scheinbar deutlich unterschätzt, wie viele Leute Interesse haben, legales Weed zu kaufen. Im Internet lasen wir, dass die auch in anderen Bezirken total überfordert waren und manche Shops schon am ersten Tag komplett ausverkauft waren. Doch wir hatten Hoffnung, dass wir vielleicht einen Shop in einem anderen Bezirk finden, der noch was auf Lager hat und mieteten uns ein Auto und machten uns auf eine lange Reise. Scheiße, wie geht die Melodie nochmal? So, also wir sind jetzt äh, sechs bis sieben Stunden hier nach Montreal gefahren, um uns Weed zu kaufen. Das Witzige ist, wir sind beide eigentlich gar nicht so Weed-Enthusiasten. Es war ungefähr zwei, Jahr, äh, zwei Monate her, als ich das letzte Mal Weed konsumiert habe. Wie lange war es bei dir ungefähr her? Uh, ungefähr ein Jahr. Ungefähr ein Jahr, ah okay, ja. Und trotzdem sind wir jetzt hier extra hergefahren, ewig lange, und schauen uns jetzt mal an, wie lange wir uns anstehen müssen. So let's walk down the line. Yeah, let's walk let's Walk, you gotta Wie wir später erfahren haben, war der Cannabis Shop, bei dem wir uns hier in die Riesenschlange stellen, der einzige in Montreal, der noch ein paar Produkte auf Lager hatte. Ja, so jetzt sind wir hier äh, hinten an der Schlange und jetzt bin ich gespannt, wie lange es hier war. okay, also hier seht ihr jetzt schon mal das Geschäft. Also hier wird, wird wahrscheinlich der Ausweis kontrolliert. Und ähm, ja, dann können immer so zehn Leute auf einmal und dahinter, hinter dieser Wand, da findet die Action statt. Wait, sorry, are you sick substance? Yes. No way. I used to watch your videos all the time. You still do. It's it's just, it's just, Yeah, when go in then? Yeah. Okay. In Sachen Jugendschutz bekommt die Cannabis-Legalisierung 10 von 10 Daddys von mir. Die haben das Alter wirklich super streng bei jedem Einzelnen kontrolliert. Thank you. So, ich habe ich meinen Ausweis hergezeigt und jetzt können wir rein. So, hier, das ist jetzt der Shop, okay. Okay, das müssen wir hier drin auch nochmal anstellen. Adam und ich kauften dann jeweils alle Sorten Weed, die sie in dem Store auf Lager hatten, was leider nur drei waren. Wie die in dem Weed Shop damit umgegangen sind, dass wir in dem Laden filmen wollten, war <laughs> eigentlich das bemerkenswerteste bei unserem Weed Store Besuch. Ja, also das war ungefähr gerade so ultra verwirrend im Shop. Erst wurde uns gesagt, wir dürfen filmen, wenn wir nicht mit einer großen Kamera filmen. Dann wurde uns wieder gesagt, wir dürfen nicht filmen. Hi. We can't, we can't film in the store. Ah, we can take pictures, oh, not videos. Pictures. Oh, yeah. Dann wurde uns wieder gesagt, wir dürfen filmen und am Schluss war dann der Manager da und der war ultra pissed und... Ja. Right okay? Aber ja, der Typ war ziemlich unfreundlich hier am Schluss. Ja, oder was sagst du dazu? Nein, er war gemein. Ja, genau. Ja, genau. Er war gemein, der Er war gemein, <laughs> In unserer Airbnb-Wohnung konnte ich meinen Einkauf mal genauer unter die Lupe nehmen. Simon. Okay, eigentlich wollte ich das Unboxing dieser Weedsorten, die wir vorher gekauft haben, mit Adam machen, aber der hatte gerade einen Notfall mit seiner Tochter. Deswegen mache ich das jetzt hier alleine. Also das ist schon mal eine richtig geile Sache. Da sind auch schon mal schöne Warnungen drauf, so wie es eigentlich bei jeder Substanz sein sollte. Also ist mir ein Rätsel, dass es nicht auf Alkohol, bei Alkohol eingeführt wurde. In Sachen Aufklärung bekommt Kanada 9 von 10 Dennis. Die hatten echt sehr gute Warnhinweise auf den Verpackungen. Infoblätter gab es auch dazu. Der Verkäufer im Laden hat uns auch nochmal, obwohl wir das natürlich alles schon wissen, erklärt, was der Unterschied zwischen THC und CBD ist. Und auch im Fernsehen liefen in den Werbeunterbrechungen ständig Aufklärungsvideos zu Cannabis. Eine Sache, die ich aber null gecheckt habe, waren die THC und CBD-Angaben auf den Verpackungen. Da standen immer so zwei völlig unterschiedliche unterschiedliche Prozentangaben drauf. Hat dieses Weed jetzt 0,48% THC oder 14,7% THC? Das ist doch voll verwirrend. Das ist so eine Kindersicherung. Runterdrücken und dann ja, drehen. Ja, mach ich doch. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es hier nicht wie in den USA so ein bisschen ausgefallenere Sachen gibt. Also es gibt jetzt hier keine irgendwie verrückten Gummibär-Edibles oder irgendwelche Bustouren, wo man irgendwie dann high eine Roadtour durch die unterschiedlichen Coffee-Shops macht. Kanada hat leider hauptsächlich nur die Blüten legalisiert. Sämtliche Edibles sind noch immer illegal. Man könnte natürlich argumentieren, dass es gut ist, wenn nur Blüten legal sind, weil vielleicht irgendwelche Haschgummibärchen oder THC Energy Drinks den Konsum einem deutlich schmackhafter machen. Aber für mich steht hier in dem Fall Freiheit über dem Verbraucherschutz. Das machen die hoffentlich mit der Zeit noch liberaler, denn wenn das liberaler ist, können so viele coole, innovative Weed-Produkte erschaffen werden. Weil man aber im Gegensatz dazu in den meisten Bezirken selbst anbauen kann und man sogar im Internet bestellen kann, bekommt Kanada 6 von 10 Denny's in der Kategorie Liberalität. Kommen wir zur Kategorie Preis. Was sehr krass an der ganzen Sache ist, ist der Preis. Und wir haben haben nämlich insgesamt für 7 Gramm nur 57 kanadische Dollar gezahlt und das ist in Euro ungefähr 38. 38 Euro für 7 Gramm. Holy shit. Für mich schien der Preis wirklich sehr billig, aber ich habe mir noch ein paar Videos zur Legalisierung angeschaut und einige haben sich da über hohe Preise beschwert. Also vielleicht ist das Weed in unterschiedlichen Bezirken unterschiedlich teuer. In der Kategorie Preis bekommt Kanada von mir 7 von 10 Dannys. Oh, schmeckt ganz lecker, ja. Und übrigens, lieber deutscher Staat, ich werde dieses Weed von meinen Steuern absetzen, weil das ist eindeutig eine Geschäftsausgabe, weil ich ja hier das Video hier mache. Weed von den Steuern absetzen, das wollte ich schon immer mal machen. Ich mache mir gerade einen Vaporizer-Fall und äh, eine Sache, die mir auffällt, ist, dass das Weed übertrieben trocken ist. Ich weiß nicht, ob da manche daran ein Problem hätten, aber das Geile ist, weil es ist so trocken, das kannst du so sauleicht in den Händen einfach zerreiben und da braucht man nicht mal einen Grinder. Kommen wir nun zu dem Punkt, was Kanada bei der Legalisierung richtig schlecht gemacht hat. Die meisten Weed-Verpackungen sind einfach dermaßen umweltverschmutzend. Sie sind zum einen viel zu groß für die Menge, die da drin ist und warum muss um eine Plastikbox nochmal eine Papierbox? Daher 1 von 10 Dannys in der Kategorie Umwelt. Bevor ich zur Gesamtwertung und der Smoke Session mit Adam komme, hier eine Nachricht von meinem Sponsor Blackleaf. Kauft euch was von Blackleaf. Äh, so in der Nachricht werde ich fast ein bisschen emotional, muss ich sagen. Blackleaf Bongs und Velpos gibt es in meinem neuen Online-Shop stuff3000.de. Für die, die es interessiert, hier eine Erklärung, warum ich für Dinge wie Bongs, Pfeifen, Papers einen neuen Shop machen musste. Die Bewertung von 10 von 10 Dannys erhält für die Unterstützung dieses Videos Blackleaf, die seit diesem Video bekannteste Bong-Marke der Welt. Kann ich dir kurz den anderen Umschlag haben? Danke. In diesem Umschlag befindet sich die Gesamtwertung Kanadas Cannabis-Legalisierung. Schauen wir mal. Mit Rücksicht auf alle Kategorienwertungen und anderen Kriterien der Academy erhält Kanadas Cannabis-Legalisierung eine Gesamtwertung von 6,5 von 10 Dennis. also noch ordentlich Luft nach oben. Hoffentlich macht Deutschland, wenn wir am 31. März 2020 legalisieren, weniger Fehler. Jetzt, wo wir das geklärt hätten, ist es endlich Zeit, das legale Weed mit Adam zu testen. With how much percent? I still don't get these percents, but whatever. Tastes delicious. Have you tried a vaporizer before? No, like with, not in a long time. Wanted, wanted to compare the taste, like just here's a small Cool. Which do you prefer, smoking or vaping after this short first impression? That had more taste actually. This is more burning. Yeah. Yeah, I can like taste that it's burning. I don't know which one I prefer because I do like the traditional burning down of something. It's kind of neat. Yeah, yeah. But that like, tastes better for so sure. So many people say like, I don't like vapes because it's not as traditional. Recap. I probably look super angry right now because I've had a bad day. I'm not always this angry, I promise. But you're not, you don't look as angry anymore as, as before. Hmm. <laughs> what are you coughing from a vape for? <laughs> this is normal shit high people do, they just, just poke at each other. poke. Poker, let's play poker. <laughs> Oh, that hurts, man. Try I can it. do it. Really? My balls feel like yeah, they're sucking you, into my anus. Yeah, yeah, they are, but <laughs> like my oh. anus enjoys uh, having my balls stuck in them. I, my chair's slowly spinning towards you. Do, do, do, I'm not doing this on my purpose. <laughs> purpose. No homo! No homo! no homo, Simon! Remember my video all about, you know, kissing guys on acid? I just smoked some weed. <laughs> you ever like been sitting with a guy before and he's just like, "Hey Simon, no homo." <laughs> when we were kids, we used to do these challenges uh, uh, on like who could be gayer. Like last time, I was at a party. Uh, a friend of mine put his uh, hand down my underpants. <gasps> that, no, but that actually and, is gay though. <laughs> <laughs> and he put his finger like right like almost in my asshole. Oh, and no. I'm like, and I didn't like I didn't want to lose the challenge, and I was like, <laughs> oh no. And he was like, Shh. he was like, okay, that's too far, and then he pulled. Simon, that's my... not a challenge. <laughs> that's just having gay experiences. <laughs> Uh, another challenge, I sucked the guy's dick. I won. No, no that, that's not true, but I always say on my channel I want to suck a guy's dick before I die. You, say that on your channel? Yeah, like it was like while I was an A lad. so so <laughs> if I think about it now, sucking a dude's dick, it, it, weirds me out a little. But like if I'm like 80, like I probably wouldn't mind. Do you really want to die without sucking a dude's dick? Because like you have to try it. <laughs> you don't have to try everything. <laughs> But like, it's it's not that big of a deal. Like, just suck some dicks. <laughs> That's one of the reasons why I want to try sucking a dick because I want to know if I'm good or uh, if I just think I'm good at sucking dicks. But see, this isn't but something I... that I, I've ever thought about. I've never <laughs> thought, I wonder if I'd be good at sucking dick. Why do you care if you'd be good or bad? it's just interesting. Huh. I, I, probably wouldn't care if it was bad. You you'd be uh, really uh, upset. I, you'd be uh, devastated. No, no, really like weak. I would, probably be so like, uh, oh, you don't want to come? Oh, then I, I guess I was wrong. You'd like call your mom, mom, I sucked at sucking dick. <laughs> Shit, I was bad. This is two people who don't even really like weed making a weed video. This is great. <laughs> I like it, I just don't love it. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert PewDiePie.